Everybody has a big misconception ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು I am gonna break it out okay ready to hear it ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನಗಿಸ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಜನನೆಲ್ಲ ನಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ I have to try to make him laugh so in fact ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ I also get an opportunity to really see a different side of Jaggesh. This is not the Jaggesh at home. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಈ can just go into complete ಆಧ್ಯಾತ್ಮ it is impossible I tell him ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಿಡ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಫಾಲಿ move up but he want so every human being ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನಡಾ ಕನಸಿತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಿರಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆ ಕನಸನ್ನ ನೆನಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಚಿಲ್ಡ್ ಔಟ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ all the back work I will do so Jaggi Jaggi ಏನು ಜಗಿ ಬಂತ ಅದು ನೋಡ್ಬಾರು that's at over Kiran what happened ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ I don't know what to say I was stuck because ಇಷ್ಟು ಜನದ ಪ್ರೀತಿ and Kiran is like ma'am ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋ power visualisation power things went so smoothly and we are here every ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ human beings think very simple ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬ್ಲಡ್ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ first preference and that is not wrong ಆದರೆ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ you don't have to be related by blood true feelings ಇದ್ದಾಗ we are all related trust me ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ I don't know, something very warm. My children are asking me, Ma, how is Canada, Ma? I said, "Hey, these people are very giving. They're very warm. Beauty is there everywhere. ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ European country so beautiful but ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ it feels like I know you from so long first time I seen Kiran is wife Prabhakar all of them like ಅನ್ಸಿಲ್ಲ and before I wind up everybody like uh, see him at the tip of the iceberg i've been blessed i've been with him as a wife from 38 years ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲವ್ ಅದು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು human being from zero to come up to whatever level ಆಯ್ತಾ let it just be one let it be two let it be ten what was the most important factor ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಕನಸು ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮದು ನಂದು ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ Jaggi started is life like that when I met him he was nineteen years and you to tell what you want to become ಅಂದರೆ ಏ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ I am like okay it's very difficult to believe you can make a mark in the movie industry. Movie industry, sorry, background in the movie. And sorry, Kanis Kandwaga, I have one habit. Yaar ene hedadru, I will not say no. I will never be negative. So I kept quiet. But hello, inside, I didn't even expect he would do anything like that. Adre, why does a human being achieve whatever he wants, Andre? I have seen his power of visualization. ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಛಲ ಇತ್ತು ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು yeah see my family background is not nice I try too much of office politics we can come up with million excuses Life is a roller coaster. I have seen him being the superstar for two years wrong business investments ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನು ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರು ಆ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ so we would just tell his friends ಏ ಏ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅದಿ ನೀವೇ ತಂದುಬಿಟ್ರು we can say we don't have money why I was very okay with that and luckily ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಲಿಲ್ಲ Jaggi is an excellent cook so this is another small secret of his amazing cook is ಆಯ್ತಾ he taught me how to cook so ಅವ್ರ ಇಡೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ ಪಾಪ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಶಿ ಸೆಟ್ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ I can't go to the shop and sell the beer bottles ನಾನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಾಟ್ಲ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಬಾಟ್ಲ್ ಏನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ says after he was a superstar, nothing is permanent in this world. Nothing is permanent. The only thing that is permanent is fragrance, memory, love and affection. Liro women Ma'am, every time you're smiling, how come? Nan I don't know that I'm going to meet you guys again in life. Nan, one second, I'm meet Martina. If I can leave a fragrance, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಮಳ ಅಂತ meaning in Kannada is fragrance if I can give a fragrance that is good ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮರ್ತೋಗಿ ನ್ಯೂ ಏಮ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ ಟೆಂತ್ ಏ ಏನಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವನು ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಬರೀ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ we forget we yes we started from first step ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ all thanks to Kiran took us to a restaurant ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಸಾಂಗು ಅಂತಿಂತ ಗಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾನಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆದಾಗ I think I got goosebumps ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಹೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಯಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ it's all God's grace as ಈ side is parents blessings and and ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ how you saw him when you was twenty even at sixty you accept him with more love and reverence thank you guys I just wanted say thank you